BTS live presents. सभी देवता एक है मारा पेरू जी और ये बड़े सुंदर भजन आप सभी लाइव देख पाएंगे बीडीएस स्टूडियो बिल्कुल हम रहे ना रहे यादों के रूप में लाइव हमेशा के लिए और मेरे मेरे तालियों के साथ में वन टू थ्री फोर રુચિ મારા कार्यकर्ता एलईडी वॉल e के पास में खड़े हैं क्या बात है आप तो आनंद ले सकते हैं आगे आके मैं आ रहा हूं रुको रुको रुको रुको हाँ आप आगे बढ़ा जाए क्योंकि हाँ आगे आ जाओ ये जगह खूब खाली पड़ी आगे आ जाओ आगे आ जाओ और कौन कौन नाचना चाहते हैं एक बार देखिए हाथ खड़ा करके बताएं बिल्कुल इस दरबार में बोले फेरू जी महाराज की और इन सबकी इच्छा है भाई साहब एक बार खड़े हो जाए आदमी के साथ में फेरू जी महाराज اے ماں جگي کمبالا سگ مائي چون سگ جوگ बिल्कुल अब इसी के साथ में मंदिर से आदेश हुआ है कि हम सभी मिलकर के बाबा जी को बुलाएंगे जितने भी बोपा जी यहाँ पे विराजमान है बोपी जी विराजमान है हम सभी मिलकर के बाबू जी से अरदास करेंगे कि हे बाबू जी हे भैरूनाथ आज के इस जागरण में आप पधारो और जितने भी खड़े हैं नीचे मिल जाए निवेदन का अरे तो भैरूनाथ और हेलो बिल्कुल जितने भी आप नाच रहे हैं एक बार पाँच या दस मिनट के लिए आप विश्राम कर लें क्योंकि हम सभी मिल करके मेरे जी महाराज को बुलाएंगे आज के जागर में आप जितने भी खड़े हैं नीचे मिल जाए आपसे निवेदन करूंगा बोले श्री भैरू जी महाराज की अरे तो भैरू जी काठे ये चाय चाय बाद में देना चाय बंद कर दो एक बार बिल्कुल चाय रोक दो बिल्कुल एक बार रोक दो भैरू जी महाराज को मनाना है बुलाना है ए भैरू जी जगदम्बा माता गिर थानी नू हिंदू धर्म की आज हमें भैरू जी महाराज को दिया एक बार जोरदार जयकर हो जाओ बोले भैरू और चित्रकार अरदास करे हे फेरू जी महाराज जैसा कि मंदिर से आदेश हुआ बाबू जी पधार गए और हम सभी मिलकर के एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे बोले श्री भैरव जी महाराज की और इस भजन को यहीं पे विराम देते हैं ओ थाना का बरिया करे वो गुण जागरण देता